El sensellarisme és una pota més de l'exclusió residencial i una qüestió que té a veure amb el dret a l'habitatge en, una, en aquesta ciutat. I per tant necessitem també canvis estructurals que sobrepassen aquest Ajuntament. Necessitem unes cobertures socials dignes per evitar-ho. I mentrestant nosaltres sí que redoblem aquest, aquest compromís per fer una bona, una bona atenció a, a totes les persones que, que la nostra ciutat ho necessiten ara i de ben segur necessitaran també en el, en el futur i per això és un pla fins al, fins al 2020.